va madaniy meros vazirligi sizni yoshlar turizm oyligi doirasidagi yoshlar turizm qurultoyiga chorlaydi biz zamonaviy yoshlar yangi manzillar boshlab yangidan yangi g'oyalar ko'ramiz yuksak marralar kelganda butun olamni kezganda yurtimizni dunyoga tanitamiz hayotimizda o'zgarishlar zamonaviy yoshlarimizda keldi fursat o'zing ko'rsat davom et shunday intilishda o'rnatamiz Yorqin kelajak yoshlari yangi hayot yangi o'zbekiston yuksalishga juda ko'pdir imkon yuksalmoqdamiz har bir sohada turizm ham rivojlanmoqda yanada biz yoshlar turizm elchilari yangi o'zbekistonning ilmiy yetakchilari ajdodlarimizdan qolgan meroslarni dunyoga tanituvchi jarchilari yurtimizda o'zgarishlar zamonaviy yoshlarimizda keldi fursat o'zing ko'rsan davom et shunda ko'zlaringda yoshlar dunyoni kezamiz bunga ishonamiz bizga qolgan merosni dunyoga tanitamiz katta imkoniyatlar katta bu niyatlar yangi o'zbekistonni kashf etib yaratamiz yorqin kelajak yoshlar